¿Te conté la espiral de la muerte de la hormiga? Mm. ¿Vos cacháis esa Pasa a veces que en, la... En la los, hormigueros gigantes de la selva, Hay millones y millones y millones de, hormigas. Sucede que a veces uno pierde el sentido en la excavación buscando hojas, están siguiendo a, alguien, pues, eh, el dolor. Que alguien se queda perdido y empieza a correr en círculo. Y una espiral eterna, y las hormigas pasan la vida entera buscando comida, esperando en espiral hasta que se mueren. Están todo el rato así, siguiendo una a la otra nomás, pues, Hasta que eventualmente se ponen todas. Como la, es como el, individuo individuo sigue ciegamente al que está adelante, sin tener como conciencia de por qué, me